twongeye kubasuhuza bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu kirisito tugeze muri uwo mwanya mwiza wahanditswe ngo aho tugiye kurebera hamwe amagambo aboneka mu gitabo cy'itangiriro ku gice cyaho cya cumi na rimwe turahera ku murongo wa gatanu kugeza hasi mpaka tukirangije nibyo inzira y'umunyabyaha aramutse yakwisanga yageza hari yatagize nyambere imana yamuremye akayigomekaho n'ukuri yarimbuka hmm. yakwisanga ari habi reka gushakira igitambo mu nyabyaha imana nyir'ububasha kandi nyir'ubushobozi niyo yatuma utsinda wacu mwebwe kwisha cyera igitambo munyabyaha imana nyir'ububasha kandi nyir'ubushobozi niyo yatuma utsinda maze he ukanesha ugakomeza inzira e igana iwacu ni mu dusenge Uwiteka Imana igira neza kandi Imana idukunda urukundo ruhebuje, urakoze nanone kuba wongeye kutugezamo n’umwanya mwiza kwiga ijambo ryawe, turaretse Mwuka Wera ngo aze atuyobore, amagambo yawandikishije abe ari wowe kuyadusobanurira kandi utubashishe kuyagenderamo, ntitube abumva gusa ahubwo tubashe no kumvira ibyo uvuga mu izina rya Yesu amen. inzira nyabagendwa izitwa iyo kwera abanduye imitima ntibazayica tubaririze za nzira bakera bacagamo bakanesha iyi si ni ukuri yo nta yindi cumi na rimwe ku murongo wa gatanu kugeza kwa munani haragira hati uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse uwiteka aravuga ati dore aba n’ubwoko bumwe n'ururimi rumwe ibyo ni babanje gukora none nta kizabananira gukora bagishatse reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Mu kanya gato, imirimo yagendaga neza ihagarikwa mu buryo butunguranye. Abamarayika boherejwe gukora mu nkokora umugambi w'abubatsi. Umunara wari mu bushorishori hejuru cyane, kandi abantu bari hejuru ntibyari bikibashobokera kuvugana n'abari hasi. nuko rero abantu bashyizwe ahantu hatandukanye, bityo umuntu wakiraga amabwiriza y'igikoresho bakeneye hejuru cyangwa ibindi byerekeye umurimo uri gukorwa, yamenyeshaga umukurikiye. Muri uko guhererekanya ubutumwa nibwo ururimi rwanyuranyijwe, maze hagatangwa ibitasabwe. Urujijo no gucika intege n'ibyakurikiyeho umurimo wose warahagaze, ntihongeye kubaho kumvikana cyangwa gushyira hamwe. abubakaga ntibashoboraga kumenya impamvu idasanzwe yatumaga batumvikana maze kubera umujinya no gucika intege buri wese atangira guherereza icyaha ku wundi urwo rudubi rwarangijwe n'imirwano ndetse no kuvusha amaraso imirabyo yaturutse mu ijuru yerekana ko imana itabyishimiye maze isenya igice cyo hejuru bari bamaze kubaka cyarindimuka abantu bagombaga kumva ko hari imana mu ijuru itegeka byose nk'uko tubisanga mu bakurambere n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi na gatatu itangiriro igice cya cumi na kimwe ku murongo wa cyenda haragira hati nicyo cyatumye witwa babeli kuko ariyo uwiteka ahinduriye ururimi rwabo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose Kugeza icyo gihe abantu bose bavugaga ururimi rumwe, noneho abashoboraga kumvikana mu mvugo bifatanyirije hamwe maze abandi baratatana. Uwiteka abatatanyiriza ku isi yose. Uko gutatana kwari uburyo bwo gutuza abantu ku isi yose. Nuko umugambi w'Imana wuzurishwa uburyo abantu bari bakoresheje ngo bawubuze gusohora. Ariko mbega igihombo ku bashaka kubangamira Imana! Imana yari yaragennye ko uko ibihe bizajya biha ibindi, abantu bajya gutura hirya no hino, bakazajya bahererekanya ubumenyi bw'ubushake bwayo, kandi umucyo w'ukuri ukajya urasira abazabakomokaho. Nowa wari indahemuka mu kubwiriza ibyo gukiranuka, yamaze imyaka magana atatu na mirongo itanu nyuma y'umwuzure, kandi abamukomotseho bagize amahirwe yo gutozwa ibyo Imana ishaka n'amateka y'uburyo yabanye na ba sekuruza. nyamara ntibagize ubushake bwo kumva uko kuri, ntibigeze bifuza gushyira Imana mu bitekerezo byabo, maze mu rudubi rw'indimi barimo rwari rugeze ahakomeye, bagirira nabi ababagezagaho umucyo. Biri mu gitabo cyitwa From Eternity Past, paji yaho mirongo irindwi. abubatsi ba Babeli bagize imitima yo kwivovotera Imana, aho kwibuka no gushimira Imana imbabazi yagiriye Adamu n'isezerano ryo kugira neza ko yagiranye na Nowa, bintu byavuga ko igira nabi kuko yirukanye Adamu na Eva muri Edeni, kandi ikarimbuza isi umwuzure. Igihe bivovoteraga Imana ko idashyira mu gaciro kandi ko ihana yihanukiriye, bari bemeye amategeko y'umunyagitugu w'umugome. Satani yashakaga gusuzuguza no gutesha agaciro ibitambo ho amaturo, byashushanyaga urupfu rwa Kristo. Kandi ubwo ibitekerezo by'ubwo bwoko byari byarahumishijwe n'ibigirwamana, bageze n'aho batanga amaturo adashyitse ndetse batamba n'abana babo ku bicaniro by'imana zabo. Ubwo abantu bamaze gutera Imana umugongo, imico mvajuru, ubutabera, ubutungane n'urukundo bisimburwa n'ikandamiza, ubwicanyi n'inabi. Biri mu Abakurambere n'Abahanuzi paje ya mirongo irindwi na kane. Mu mudugudu w'i Babeli niho haje kubakwa umurwa w'i Nineve mu myaka myinshi yakurikiyeho, nk'uko tuwusoma mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. mu mijyi yo mu gihe cya kera mu gihe ubwami bwa Isirayeli bwari bwarigabanyijemo kabiri umwe mu mijyi yari ikomeye cyane icyo gihe ni Nineve Nineve yari umurwa mukuru w'ubwami bwa shuri yari yarubatswe mu kibaya cyo mu nkuka z'uruzi rwa Tigiri nyuma gato yo gutandukanywa kw'abubakaga umunara w'ababeri mu myaka amagana menshi Nineve yari yaragiye yaguka iba umurwa munini kugeza ubwo kuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi itatu nk'uko tubisaba muri yona icyo cyayo cya gatatu ku murongo wa gatatu no mu bahanduzi n'abami paje magana abiri mirongo itandatu na gatanu abantu b'ababeri biyemeje gushinga ubutegetsi butageze aho buhuriye n'imana muri bo harimo abatinyaga imana nyamara bagacibwa intege n'ibikangisho by'abatubaha imana maze bajya mu murongo umwe nabo kubera izo ndahemuka imana niyihutiye gucura urubanza maze iha abantu igihe cyo gushyira ahagaragara imico nyakuri yabo nyamara abantu bari bahugiye mu gufatanyiriza hamwe mu gukora ibikorwa byo kubahuka imana iyo baza kubona urwaho bajyaga guhindura isi urudubi ntaho iragera ukwishyira hamwe kwabo kwari gushingiye kwigomeka ubwami bwashyiriweho kwishyira hejuru ariko Imana ntibugiremo uruhare cyangwa ngo ihabwe icyubahiro muri bwo iyo uko kwishyira hejuru kuza kubakundira ububasha bukomeye bwari kuvanaho gukiranuka kandi guhera ubwo amahoro n'umunezero n'umutekano ntibyari kuzongera kubaho mu isi kuko ibyarangaga ijuru ari ukwera ubutabera no kugira neza abantu bo bajyaga kubisimbuza amategeko ajyanye n'umugambi wabo w'inarijye n'ubugome byo mu mitima yabo nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa From Eternity Past paje mirongo irindwi na rimwe na mirongo irindwi na kabiri abubahaga imana batakiye imana kugira ngo ibagoboke uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse kubwo kugirira neza isi uwiteka yarogoye imigambi y'abubatsi w’umunara maze asandaza ibyo bishingikirizaga bw’imbabazi, yasobanyije indimi zabo noneho abakomye mu nkokora imigambi yabo yo kwigomeka imana yihanganira cyane ubuyobe bw'abantu ikabaha amahirwe yo kwihana ariko yita cyane ku byo bakoresha banga kwemera ubuyobozi bwayo bukiranuka n'amategeko yayo yera uko ibihe bihaye ibindi ukuboko kutagaragara gufashe ubudahangarwa bw'ubutegetsi kubangurwa gukuraho gukiranirwa ibyo ngibyo bigahamywa n'uko uwiteka n'uko umuremyi w'ijuru n'isi nyir'ubwenge, urukundo n'ukuri bitarondoreka, niwe mugenga w'ijuru n'isi kandi ntawe ubasha kubuza imbaraga ye guhana. Tuyasanga mu bakurambere n'abahanuzi, paji mirongo irindwi na kane na mirongo irindwi na gatanu. Umunara w'i muri iki gihe. Imigambi y'abubatsi ba yashoreshejwe gukorwa n'isoni no guhindurwa ubusa icyo gishushanyo cy'ubwibone bwabo cyahindutse urwibutso rw'ubusazi bwabo n'ubu kandi abantu bakomeje gukurikirana nk'ibyo abo muri icyo gihe bishingikiriza ku narige maze bakanga amategeko y'imana iryo ni ryo hame satani yagerageje gukoresha mu ijuru ari naryo ryaranze kayini ubwo yajyanaga ituro rye mu mijyi naho hirundanyirije urukurikirane rw'ibinezeza no kwishimisha ababyeyi benshi bahitamo gutuza abana babo mu mijyi biringiye ko ariho bagiye kubageza ku byiza bikomeye babyihana imburagihe kandi bakicuza ifuti ryabo rikomeye cyane imijyi ya none iri guhinduka vuba cyane nka sodomu na gomora iminsi myinshi y'ibiruhuko ihembura ubunebwe imikino ikangura abantu kujya mu byumba byerekanirwamo ibirangaza by'ikinamico, kujya mu masiganwa, amazu y'imikino, ibinyobwa n'imyidagaduro. Ibyo bikangura irari ry'uburyo butandukanye ku rwego ruheranije. Abasore batwawe n'umuvumba rusange. Biri mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo paje mirongo itanu na kane. No muri iki gihe cyacu hari abubaka imiturirwa y'iminara Abatizera bashyiraho amahame ajyanye n'ubumenyi mu bya siyanse maze bakirengagiza ijambo ry'Imana, bihandagaza guciraho iteka imico y'ubuyobozi bw'Imana maze bagasuzugura amategeko yayo, bakirata ko ubwenge bwabo bwihagije. Biri mu Makwambiri n'Abahanuzi paje ya mirongo irindwi na gatanu. Ariko ku iherezo bizaba umuyonga Ubu ibitekerezo by'abantu bitwawe no kubaka amazu y'ibitabashwa. Imana yarirengagijwe ahubwo bahugiye mu bikorwa byo kubahesha icyubahiro bo ubwabo. Nyamara nk'uko Imana yasenye umunara w'i ibyo abantu bishingikirijeho muri iki gihe nabyo bizaba ubusa. Igihe kimwe ubwo nari ndi mu mujyi wa New York, ari nijoro, bandarikira kwitegereza inyubako zari zubatse ari amagorofa agerekeranye yerekeza mu ijuru. Izo nyubako zari zarahawe ubwishingizi bwo kuba ari ntacyo zatwarwa n'ibirimi by'umuriro kandi zari zarubakiye kwishyira hejuru kwa ba nyirazo n'uko abubatsi bazo. ipica ibyongeye kunyuzwa imbere yanjye kwari ukugurumana kw'inkongi y'umuriro abantu babonaga ayo mazu yubatse kandi asa n'atashoborwa n'inkongi y'umuriro maze bakavuga bati afite ubwishingizi bwuzuye nyamara ayo mazu yakongotse nk'amakakama ashonga imashini zizimya umuriro ntizashoboye guhagarika uko kurimbuka abazimya umuriro ntibashoboraga gukoresha imashini zabo biboneka mu gitabo cyitwa ibihamya by'itorero volume ya cyenda paje ya cumi na kabiri na cumi na gatatu imirwa yuzuye ubwibone yo ku isi irasenyuka imidugudu ikomeye cyane n'ingoro z'abami aho abakomeye bo ku isi barundanyirije ubutunzi bwabo kugira ngo bishyire hejuru ibanza kurimbukira imbere y'amaso yabo babyirebera nk'uko biri mu ntambaro ikomeye paje ya magana atandatu na mirongo itatu na gatanu kwigomeka ku mategeko yera y'imana bizagera ku mwuzuro wako ariko umuyobozi nyakuri w'ubwo bwigomeke ni satani wihinduye nka marayika w'umucyo abantu baringanirijwe bazamushyira hejuru mu mwanya w'imana kandi bamusenge nk'imana biri mu gitabo cyitwa ibihamya ku bagabura paje mirongo itandatu na kabiri muri iyi si abavuga ko ari abakristo benshi batera umugongo inyigisho za bibiliya maze bakihimbira imyizerere ishingiye ku bibanezeza maze bakerekeza ku munara wabo aribwo buryo bwo kuzamuka ngo bagere mu ijuru abantu bahugira ku kumva ibiva mu kanwa k'inshyanutsi mu gihe yigisha ko abanyabyaha batazapfa ko umuntu ashobora kubona agakiza atagombye kubahiriza amategeko y'Imana. Iyaba abavuga ko ari abayoboke ba Kristo bemeraga urugero rw'Imana byatuma bagira ubumwe, ariko igihe cyose ubwenge bw'umuntu buzasumbishwa ijambo ryera ry'Imana ntihazabura kubaho kwicamo ibice no kutumvikana. urudubi n'amakimbirane adashira biriho n'udutsiko biragaragaza babuloni ariyo ubuhanuzi bwagaragaje ko ari amatorero yo mu minsi y'imperuka akunda iby'isi nk'uko tubona mu byashusho cumi na kane ku murongo wa munani ibyashusho cumi n'umunani umurongo wa kabiri no mu bakurambere n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi na gatanu abahawe umucyo mwinshi ariko bakaba batarawitayeho bari mu mwanya mubi kuruta abataragize amahirwe menshi nk'ayabo bishyira hejuru aho kwerereza uwiteka igihano kizahabwa abantu kizajya kiba kijyaniranye buri gihe no kubahuka bagiriye uwiteka manuscript release volume ya munani paje y'ijana na mirongo itandatu n'umunani benshi bashaka kwishyiraho ijuru ubwabo bamenyerije mu gushaka ubutunzi n'ibyubahiro basuzugura abandi ndetse bagacura inama zo kubagirira nabi ubwirasi bubatera gukandamiza abandi nk'uko biri muri zaburi mirongo irindwi na gatatu ku murongo wa munani bagasiribanga uburenganzira bwa muntu kandi bakirengagiza ubutegetsi bw'ijuru abirasi bashobora kugira igihe bafite imbaraga bagahirwa mu byo bakora byose ariko ku iherezo bagasarura gucika intege n'ubutindi imana irimo gukora iperereza isumba byose izamanuka kugira ngo irebe ibyo abana b'abantu bubatse imbaraga yayo itavogerwa izahishurwa kandi imirimo y'ubwibone y'abantu izashyirwa hasi uwiteka arebera mu ijuru areba abana b'abantu bose ari mu buturo bwe areba aba mu isi bose kandi uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga akuraho iby'amoko yibwira imigambi y'uwiteka ikomera iteka ryose ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose nk'uko tubona muri zaburi ya mirongo itatu na gatatu ku murongo wa cumi na gatatu n'uwa cumi na kane uwa cumi n'uwa cumi n'umwe kandi biri mu gitabo cyitwa foromu itamiti pasite paje mirongo irindwi na gatatu nyamara nubwo bimeze bityo dukwiriye gufata umwanzuro neretswe ko ari nta n'umwe ushobora kugira uruhare ku ihembura keretse gusa amaze kubona intsinzi kuri buri futi rimwizingiraho ku bwibone ukwikunda gukunda isi no kuri buri jambo n'igikorwa kibi ku bw'ibyo rero twari dukwiriye kurushaho kwegera uwiteka kandi tukarushaho kugira umwete wo gushaka umwiteguro wa ngombwa uzadushoboza guhagarara mu rugamba ku munsi w'uwiteka biri mu gitabo cyitwa inyandiko za kera paje mirongo irindwi n'imwe umuraba uraje kandi tugomba kwitegura uburakari no guhorera kwawo twihana imbere y'imana kandi twizera umwami wacu Yesu kirisito uwiteka azahaguruka azanwa no kunyeganyiza isi mu buryo buteye ubwoba tuzabona amakuba impande zose amato ibihumbi bitabarika azarohama imuhengeri mu nyanja amato azarohama kandi ubugingo bw'abantu butabarika buzahatikirira inkongi z'umuriro zizaduka mu buryo butuzengurutse kandi nta mbaraga z'umuntu zizashobora kuwuzimya ingoro z'abakomeye bo ku isi zizakongorwa n'ibirimo by'umuriro ibiza bikomeye mu nzira z'amagare y'umwotsi bizarushaho kugenda byiyongera urujijo gusekurana kw'ibikoreshwa mu gutwara ibintu n'abantu ndetse n'impfu zitunguranye bizajya bibaho kenshi mu byerekezo byinshi bikorwamo ingendo. Iherezo riregereje, igihe cy'imbabazi kigiye kurangira. Nimutyo dushaka Imana bigishoboka ko ibonwa, tuyambaze ikiri bugufi. Umuhanuzi aravuga ati: "Mushake Uwiteka mwa neza mu isi yose mwe bakomeza amategeko ye, mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka." biri muri zefaniya igice cya kabiri ku murongo wa gatatu no mu butumwa ku basore paje mirongo inani n'icyenda uwiteka ntarareka ubwoko bwe aracyabihanganiye atabitewe n'uko hari icyiza ababonamo ahubwo ni ukugira ngo izina rye ridakozwe isoni imbere y'abanzi b'ukuri no gukiranuka kugira ngo abakozi ba satani badashobora kuneshereza mu kurimbuka k'ubwoko bw'imana yihanganiye gushinga ijosi kwabo kutizera kwabo n'ubugoryi bwabo yabakebuje kwihangana guhebuje n'impuhwe nibemera kwigishwa nawe azabezaho icyerekezo cyabo kibi abahe agakiza k'iteka ryose kandi abagire ikimenyetso cy'inzibutso zihoraho z'imbaraga z'ubuntu bwe ibimenyetso by'ibihe kwa cumi na gatatu gushyingo mu cyamagana icyenda na rimwe ndababwira ko hakwiriye kubaho ivugurura ryuzuye hagati muri twe hagomba kubaho abakozi bahindutse hagomba kubaho kwatura ibyaha kwihana no guhinduka benshi mu ijambo ry'imana bakeneye ubuntu buhindura bwa kirisito mu mitima yabo ntibari bakwiriye kwemerera inzitizi n'imwe yakoma mu nkokora umurimo ugomba gusohozwa igihe kitararenga by'iteka ryose ibaruwa mirongo itanu n'imwe yasohotse mu cya magana inani mirongo inani na gatandatu muri iki gihe nibwo umurimo wo guhinduka ugomba gukorwa imibereho yacu buri munsi niyo igena umurage wacu tugomba kwihana ingeso zo mu mico yacu no kuzinesha ku bw'ubuntu bwa kirisito kandi tugomba kurema imico myiza uhereye muri iyi mibereho turimo yo kugeragezwa kugira ngo tugaragazwe ko dukwiriye kwinjira mu bikari byo mu ijuru manuscript release volume ya cumi na kabiri paje mirongo inani na kabiri itangiriro igice cyayo cya cumi na kimwe ku murongo wa cumi kugeza ku gice cya cumi na kabiri ku murongo wa mbere uru ni rwo rwa shemu shemu yamaze imyaka ijana avutse abyara arupakisadi mu mwaka wa kabiri wa wa mwuzure ushize amaze kubyara arupakisadi shemu arongera amara imyaka magana atanu ayibyaramo abahungu n'abakobwa arupakisadi yamaze imyaka mirongo itatu n'itanu avutse abyara shera amaze kubyara shera arupakisadi arongera amara imyaka magana ane n'itatu ayibyaramo abahungu n'abakobwa shera yamaze imyaka mirongo itatu avutse abyara eberi amaze kubyara eberi shera arongera amara imyaka magana ane n'itatu ayibyaramo abahungu n'abakobwa eberi amaze imyaka mirongo itatu n'ine avutse abyara peregi amaze kubyara peregi Eberi arongera amara imyaka magana ane na mirongo itatu ayibyaramo abahungu n'abakobwa. peregi amaze imyaka mirongo itatu avutse abyara Rewu. Amaze kubyara Rewu, peregi arongera amara imyaka magana abiri n'icyenda ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Rewu yamaze imyaka mirongo itatu n'ibiri avutse abyara serugi amaze kubyara serugi rewu arongera amara imyaka magana abiri n'irindwi abyaramo abahungu n'abakobwa serugi yamaze imyaka mirongo itatu avutse abyara nahori Amaze kubyara Nahori, Serugi arongera amara imyaka magana abiri ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Nahori amaze imyaka makumyabiri n'icyenda avutse, abyara Tera. Amaze kubyara Tera, Nahori arongera amara imyaka ijana na cumi n'icyenda ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Ngurwo urubyaro rwa Shemu rwagombaga kubonekamo Umukiza. Dusoreje aha ngaha handitswe ngo y'uyu munsi bene data turaritse Imana data ngo ibane natwe kandi umwuka wera adushoboze gusobanukirwa ijambo rye uwiteka adushoboze kugendera mu byanditswe bye reka gushakira igitambo munyabyaha imana nyir'ububasha kandi nyir'ubushobozi niyo yatuma utsinda maze he ukanesha ugakomeza inzira igana iwacu yesu reka kwishakira igitambo munyabyaha imana nyir'ububasha kandi nyir'ubushobozi niyo yatuma utsinda maze he ukanesha ugakomeza inzira igana iwacu reka kwishakira igitambo munyabyaha imana nyir'ububasha ubushobozi niyo yatuma utsinda maze he ukanesha ugakomeza inzira igana iwacu reka kwishakira igitambo mu nyabyaha imana nyir'ububasha kandi nyir'ubushobozi niyo yatuma Mucyo dusenge data twese uri mu ijuru uwiteka imana igira neza kandi imana idukunda tugushimiye yuko wabanye natwe muri iri jambo ryawe ukaba mwuka wera none tubashije kugendera mu byanditswe byawe byera ibyabaye ku ba kera tubera akabarore natwe tubashije gukora ibishimwa nawe ubidushoboze mu izina rya yesu amen